Em um reino não tão distante daqui, havia um príncipe valente e destemido. Ele se preparava para o seu maior desafio. Em um reino vizinho, uma linda princesa ensaiava seus passos com muita leveza. Numa bela manhã, cavalgava o príncipe sem direção e, para sua surpresa, se depara com uma doce donzela de imensa beleza. Mas conquistá-la será, pelo visto, uma tarefa bastante difícil. Não. Também não. Hum, estamos quase lá. Agora sim! Carambolas, mas que princesa difícil, hein? Ufa, até eu fiquei cansado. Porém, quando ele menos esperava, o grande dia de seu desafio finalmente chegava. E o príncipe, então, de sua amada teve que se ausentar. Mas a princesa sempre se manteve confiante a pensar. E chegando lá, numa ilha distante, contra um terrível dragão ele se aventurava para proteger o seu reino e sua querida amada. Até que o dia tão esperado chegou, e enfim, para casa ele retornou. Xiii, coitado, está todo quebrado. Até que enfim, ele toma coragem e num espetáculo em andamento, pede sua linda princesa em casamento.